Sucede que después de unos meses, ese mismo año, antes de que terminara el, año 58, mi papá y mi mamá, con cuatro, cuatro, sí, cuatro hijos, un hijo y tres hijas, nos cambiamos, nos mudamos a Guadalajara, Jalisco, México y ahí uh, residimos como tres años. Ahí nacieron dos hermanos míos, los cuales aún viven. Uno vive en Houston, el otro vive en North Carolina. Luego, ah, después de tres años, ahí estudié en escuela, una escuela americana el primer año, en la cual ah, daban clases ahí en inglés y en español, mitad y mitad, algo así. Después, mi papá, por tener pocos fondos, pocos recursos, nos inscribió en una escuela privada mexicana, un poco ya que costaba menos dinero. Así que ahí estudié en mi segundo año, todo era en español. Ya por andar con tantos muchachitos, tantos niños en, en la escuela y en la calle jugando, aprendí el español, de tal manera que en el segundo grado ya era puro español. Ah, esto es lo que siempre me ha, ah, me ha dado la, idea y confirmado de que un niño pequeño de ya sea de seis años para abajo o siete u ocho tal vez puede aprender cualquier idioma sin esfuerzo porque yo no recuerdo haber hecho ningún esfuerzo en aprender español simplemente lo aprendí por estar en el ambiente